අන්තර්ගතය සම්පූර්ණයෙන් ඇති සඟවන්න නැතිව ඇති කියලා කතෝලික සභාවේ විශ්වාසය පළවෙයි. පාස්කු විමර්ශන වාර්තාව කතෝලික සභාවට කලින් ලබා දිය යුත්තේ පාර්ලිමේන්තුවටයි. බෝම්බ ගහපුන් හොඳට කාලනාලා ඇඳලා ඉන්නවා. මට තමා වැඩේ දෙන්න හදන්නේ. හිටපු ජනපති මෛත්‍රී කියයි. මාව ඉතරනේ මරාකර කණ්ඩා හදන්නේ මේ මගේ මස්මාළු ඇට මේ ඇට මිදුළු ටික විතරයි කණ්ඩා හදන්නේ. ප්‍රතිත්‍රස්ත පනතට එරෙහිව උතුරු නැගෙනහිර හර්තාල්. උසස් පෙළ පිළිතුරු පත්‍ර බැලීම පිළිබඳ අවසන් තීරණය ජනපති හමුවීමෙන් පසුව විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් තීරණය කරයි. රටේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයට රෙජුව හෝ වක්‍රව බාධා කරන්න කිසිවෙකුටත් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවෙන් නීති ගේන්නත් සූදානම් ජනපති යලි කියයි. ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත රිවස් කරයිද. එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නැවේ චාමර කවුද. එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නඩුව සිංගප්පූරුවේ ගොුණු කළ බව ඇමති විජේදාස කියයි. ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත්. උසස් පෙළ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගීම් පිළිබඳ අවසන් තීරණය ජනාධිපතිවරයා සමග සාකච්ඡාවගෙන් පසු දැනුම් දෙන බව විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්මේලනය අද ප්‍රකාශ කළා. ඔවුන් ඒ බව ප්‍රකාශ කළේ අද පැවති කමිටු රැස්වීමෙන් පසුවයි. රජයේ නව බදු ප්‍රතිපත්ති ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්මේලනය අඛණ්ඩ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයකට එළඹුණා. ඒ අනුව විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු උසස් පෙළ පිළිතුරු පත්‍ර පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසුගිය මාර්තු මාස 9 වෙනිදා සිට ඉවත් වුණා. පසුගිය පෙබරවාරි 23 වෙනිදා ආරම්භ වීමට නියමිත වූ තිබූ උසස් පෙළ පිළිතුරු පත්‍ර පරීක්ෂා කිරීම ප්‍රමාද වී අද වන විට මාස දෙකක් පමණ ඉක්ම ගොස් අවසන්. මේ සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා දැඩි ප්‍රකාශයක් සිදු කරනු ලැබුවා. උත්තර පත්‍ර බැලීමේ කටයුතු කටයුතු සඳහා පැමිණෙන්නේ නැත්නම් ඊට සම්බන්ධ ආචාර්යවරුන්ගේ දේපලවුවද රාජසන්තක කිරීමට සිදුවනු ඇති බවයි ජනාධිපතිවරයා පසුගියදා ප්‍රකාශ කළේ.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 මෙතෙක් කල මේ වෘත්තිකයන්ගේ ප්‍රශ්න හෝ අපේ අනිකුත් ප්‍රශ්න විසඳන්නට සාකච්ඡාවක් දීම ප්‍රමාද කරමින් ඉන්නවා. එනිසා අපි එතුමාට ප්‍රකාශ කර සිටිනවා එතුමා සමග අපිට සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට අවශ්‍යයි. මේ සාකච්ඡාව පැවැත්වීමෙන් අනතුරුව තමයි අපි අපේ සමාජිකයන් මේ උසස් පෙළ විභාගයේ ඇගීම් කටයුතු සඳහා අපේ දායකත්වයේ සපයන්නේ කියන එක පිළිතුරු පත්‍ර ඇගීම් කටයුතුවලින් මෙම අවස්ථාවේ ඉවත් නොවී ඉල්ලීම් දිනා ගැනීමේ ක්‍රියාමාර්ගය එම කටයුතු අවසන් වන තෙක් කල් දමන ලෙස ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසම විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්මේලනයෙන් ඉල්ලීමක් සිදු කර තිබෙනවා. විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්මේලනයේ සභාපති DMHSK බන්නහැක සහ විභාග කොමසාරිස් ජෙනරාල් අමිත් ජයසුන්දර සමග පැවති සාකච්ඡාවකදී ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසමේ සභාපතිනි විනිසුරු රෝහිණී මාරසිංහ මෙම ඉල්ලීම සිදු කර ඇත්තේ. එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසමේ සභාපතිනි විනිසුරු රෝහිණී මාරසිංහ සඳහන් කර ඇත්තේ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් ඉහළ මට්ටමේ කමිටුවක් පත්කර සාකච්ඡා කළ යුතු බවයි. මේ අතර ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග ගිවිසුම් ගත වී ඇති බැවින් විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ ඉල්ලීම් සලකා බැලිය නොහැකි බව අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන පවසනවා. IMF කොන්දේසි වලටත් එකඟ වෙමින් යම් කිසි සාහනයක් ෆූටා එකේ කියන්නේ ප්‍රොෆෙසර් බන්නහකත් ඒගොල්ලේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්න පේයි එක පුංචි කිසි සහනයක් තමයි ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු අපිට එහෙම සහනයක් දෙන්න බෑ. එතුමන්ලා තේරුම් ගන්න ඕනේ අපි 16 වසාවක්ම IMF එක රවට්ටලා තියෙනවා. රට වැටිලා තියෙන්නේ. ඒ විශ්වසනීය භාවයේ රටක් වශයෙන් ජාත්‍යන්තරේ අපි නැවත ඇති කරගන්න නම් ගිවිසුම් ප්‍රකාරව කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ටිකක් වේදනාවෙන් හරි අමාරුවෙන් හරි සියලු දෙනා රට වෙනුවෙන් මේ தત્ත්වයේ තේරුම් අරගෙන රටට සහනයක් ලබා දීම සඳහා මේ ඔක්කොම කරන්නේ. එමෙන්ම උසස් පෙළ විභාගයේ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගීම් කටයුතු සිදු කරන ප්‍රශ්න පත්‍ර 10ක ආචාර්යවරු ඊයේ එම කටයුතු ආරම්භ කළ බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේම් ජයන්ත් ප්‍රකාශ කළා. එමෙන්ම සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේද 29 වෙනිදා පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇති බවයි අමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදී වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ. මේ ඒ පිළිබඳ පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවේදී පළ වූ අදහස්. දැන් මේක ඇත්තට පොල්ලට ඉඳලා විසඳන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. අපි කිසිසේත්ම දරුවන් ප්‍රාණපෑයට තබා ගන්නා වූ කිසිදු ව්‍යාපෘතියක හවුල්කරුවන් නෙමෙයි. ඒ නිසා ගරුව ඇමතුමනි මේ අපි පාර්ලිමේන්තුව විදියටම ගුරුවරුන්ගේ සහ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ තියෙන සාධාරණ ප්‍රශ්නයටත් සංවේදීව ඇහුම්කන් දෙන්නට ඕනේ. නමුත් දැවැන්ත ව්‍යාපෘතියක් යනවා ගුරුවරුන් රාක්ෂයන් බවට පෙන්වන්න හදන. රුපියල් 175 ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් සැලකුණු කරන්න. මම පෙබරවාරි පළවෙනි සතියේ ඉඳලා මේ කාරණයට මැදිහත් වෙලා හිටියා. ප්‍රශ්න පත්‍රයක් බාර වෙයි ඉන්න මහාචාර්යවරු ප්‍රශ්නපත්‍ර 10ක කටයුතු ආරම්භ කරන්න කටයුතු කරලා තිනවා. අනිත් කටයුතු අද ඉඳලා ආරම්භ කරන්න සැලසුම් කරලා තිනවා. ඒකම මට ඊයේ ලිපියක් ලිපියක පිටපතක් ලැබුණා. ආචාර්ය සංගමෙන් එයාට සාධනීය පිළිතුරක් යවුවා. ඒ අනුව මම හිතනවා අද මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙයි. ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රකාශය මම හෙලා දකිනවා මොකද අර දීපල රාජසන්තක කරනවා කියන එක. ඒ නිසා මින් ඉදිරියට මෙහෙම දෙයක් වෙනවා නම් අපි මොකද්ද කරන්නේ කියන එක පිළිබඳව අපි වැඩ පිළිවෙලක් ඕනේ අපේ ගංවල කතාවක් තියෙනවා. Tamanට කියලා බෙරවායෙක් නැත්තම් ගොවියන් නටන්න ලෑස්තිවෙන්න එපා කියලා. මේ වෙනකොට සියලු කටයුතු සූදානම් කරගෙන යනවා සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ 29 වෙනිදා පවත්වන්න දින 10කදී සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය අවසන් වෙනවා. රටේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයට ඍජුව හෝ වක්‍රව බාධා කිරීමට කිසිවෙකුටත් ඉඩ ලබා දෙන්නේ නැති බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා. ඒ සඳහා නව නීති හඳුන්වා දීමටත් සූදානම් බවයි ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දෙන්නේ. මාතර රාහුල විද්‍යාලයේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. මාතර රාහුල විද්‍යාලයට වසර සීයක් සපිරීම නිමිත්තෙන් පැවැත්වෙන රහල් සියවස් ප්‍රතාප වැඩසටහන් මාලාවේ ප්‍රධාන වැඩසටහන වන විද්‍යාභිමානී අධ්‍යාපනික ප්‍රදර්ශනය කලා උලිල සහ වෙළඳ සැන්කෙලිය අද ආරම්භ කෙරුණා. ඒ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. අද සිට ලබන විසි හත්වනදා දක්වා මාතර රාහුල විද්‍යාල පරිශ්‍රයේදී මෙම අධ්‍යාපනික ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වෙනවා. මාතර රාහුල විද්‍යාලයට වසර 100ක් සපිරීම නිමිත්තෙන් නිකුත් කරන ලද සියවස් සමරු මුද්දරය ජනාධිපතිවරයා වෙත මෙහිදී පිළිගන්වනු ලැබුවා. මාතර රාහුල විද්‍යාලයේ 11 වන ශ්‍රේණිය ගනුම ලබන සිසුවෙකු විසින් සිතුවම් කරන ලද ජනාධිපතිවරයාගේ රුව ඇතුළත් සමරු සිහිවටනයද මෙහිදී පිළිගැන්වුවා. මම ජනාධිපති හැටියට පිළිගන්නේ අපි තරුණ පරපුරට දිය හැකි හොඳම තාග්‍ය අධ්‍යාපනය කියලා. ඊට ඉස්සෙල්ලත් ඒ අනුව තමයි මේ ක්‍රියා කරේ. 2035 වෙනකොට හොඳ අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් ඇති කරන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊළඟ පළවෙනි අවුරුදු දෙක තුනේදී අපේ මුදල් යොදවන්න තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ණය ගෙවන්නට අලුත් ආර්ථිකයක් ඇති කරන්න. ඒත් ඊට පස්සේ අපි දෙන මුදල් වලින් විශාල කොටසක් අධ්‍යාපනයේ නවීකරණයට අපි යොදවන්නට තියෙනවා. ලංකාවට තියෙන එකම සම්පත මිනිස් සම්පතයි. සමහරු කියනවා තෙල් ටැංකි අපේ ජාතික සම්පත් කියලා. සමහරු කියනවා යකඩ අපේ ජාතික සම්පත් කියලා. සමහරු කියනවා සිමෙන්ති අපේ ජාතික සම්පත් කියලා. ඒකක්වත් අපේ ජාතික සම්පත් නෙමෙයි. කර්මාන්ත ශාලා මොකක්වත් අපේ ජාතික සම්පත් නෙමෙයි. අපේ ජාතික සම්පත මේ තරුණ කණ්ඩායම. ඒ ජාතික සම්පතෙන් අපි අධ්‍යාපනය ලැබලා අනාගතේ අපිට අල්ලගන්න පුළුවන් විදියට අපි ක්‍රියා කරන්න ඕනේ. රටේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය වක්‍රව හෝ ඍජුව කඩාකප්පල් කරන්නට බාධා කරන්නට කාටවත් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඉඩ දෙන්න බෑ. වුවමනා නම් ඒකට නීතිත් අපි ගේන්න තිබෙනවා. ඊළඟ අවුරුදු 10 වෙනකොට අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාව හැම පාසලකම උගන්වන්නට ඕනේ. මම බැලුවේ අවුරුදු 10ක් යන විට ගුරුවරු බඳවා ගන්නකොට ඉංග්‍රීසිත් අනිවාර්ය කරන්න. බලය ලැබුණු සෑම අවස්ථාවකදීම රාජ්‍ය අධ්‍යාපනයට හානු සිදු කිරීමට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ කටයුතු කර ඇති බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලින්ද ජයතිස්ස පවසනවා. ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී. අද වෙනකොට මේ පාසල් සහ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයේ ඇතුළේ ආණ්ඩු අනුගමනය කරන ක්‍රියාමාර්ග විසුණුත් පෙන්වුම් කරන්නේ ආණ්ඩුව ජනතාව මත යොදවලා තිබෙන වෛරය. මේ උසස් පෙළ විභාග ප්‍රශ්නපත්‍ර ගැටලුව මීට කලින් විසඳා ගත හැකිව තිබුණා. ආණ්ඩුව ගැන මුකුත් කරේ නැහැ. ඒ ප්‍රශ්න දුරදි කියන්න ඇරියා විතරක් නෙවෙයි. Tamanට එල්ලෙන විරෝධය ගුරු සංගම් සහ ආචාර්ය සමිති හරහා යවන්න තමයි ආණ්ඩුව උත්සාහ කරමින් හිටියේ. රනිල් වික්‍රමසිංහට තීන්දුව ගැනීමේ බලයක් ලැබිච්ච හැම වෙලාවකම ඔහු රාජ්‍ය අධ්‍යාපනයට කනකොකා හඬන සලස්වලා තියෙනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහට අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් කැබිනට් ඇමතිදූරය ලැබිච්ච වෙලාවෙ ඉඳලා අගමැතිදූර ලැබිච්ච කාලවල ජනාධිපතිවරු ලැබිච්ච කාලවල හැම වෙලාවකම ඔහු රාජ්‍ය අධ්‍යාපනය විනාශ කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කළා තියෙනවා. රාජ්‍ය අධ්‍යාපනයට කනකොකා හඬන තැනට ඔහු කටයුතු කළා තියෙනවා. අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුව අනුගමනය කරන අධ්‍යාපනයේ විකිණීමේ ප්‍රතිපත්තිය ජනතාවගේ බදු මුදල් ඒ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන වෙනුවෙන් නොයදා තමන්ගේ සුඛවිරණය යොදාගෙන අධ්‍යාපනයේ බර දෙමව්පිය මත පැටවීමේ මේ පාප කර්මය පරාජයට පත් කරන්නට සමස්ත ජනතාවට එකතු වෙන්න කියලා කියනවා. දැන් අපිට ලැබිලා තියෙන ඇත වශයෙන්ම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන්ම කරපු පර්යේෂණයක් තුනය වසර දරුවන්ගේ අත්‍යවශ්‍ය ඉගෙනුම් නිපුණතා පිළිබඳ පර්යේෂණයක් ඔවුන් කරලා තියෙනවා. ඒ වාර්තාව අනුව මේ වෙනකොට තුන වසරේ ළමුන්ගෙන් 113 වේල් දෙකයි කන් 113 තුන අතර සමහර දරුවන් එක වේලයි කන්නේ. 123ක් යම් කිසි විදියක විශේෂ අවශ්‍යතාවයක් තියෙන ළමයෙක්. හතරෙන් එකක විතර විශේෂ අවශ්‍යතාවයන් තියෙන දරුවන් තුන වසරේ ඉන්නේ. ඒ විශේෂ අවශ්‍යතාවයන් තියෙන දරුවන්ට මොන වගේ පහසුකම් තියෙනවද කියන එක පිළිබඳ විශාල ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ විශේෂ අවශ්‍යතාවයන් හඳුනා ගැනීමට හැකියාවක් අපේ අධ්‍යාපන පද්ධතිය තුල තියෙනවද කියන එක ප්‍රශ්නේ. මේක තමයි භයානකම දේ. තුන වසරේ ළමුන් 94%ක අද වෙනකොට සාක්ෂරතාවයට අවශ්‍ය නිපුණතාවය සම්පූර්ණ කළා නැහැ කියලා වාර්තා වෙලා තියෙනවා. 93 තුල ගණිතය පිළිබඳ අවශ්‍ය නිපුණතාවය සම්පූර්ණ කළා නැහැ කියලා තියෙනවා. මේ ගැටලු මේ අර්බුද වලට ප්‍රධාන හේතුවක් රජය වගකීම් පැහැර හරින එක කියන එක ඉතාමත්ම පැහැදිලියි. පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසන් සභාවේ සියලු වාර්තා කතෝලික රදවරු සමුළුවට ලබා දුන් බව වාර්තා වනවා. මෙම වාර්තාව බාර දී ඇත්තේ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ උපදෙස් පරිදි මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ටිරාන් අලස් විසිනුයි. පාස්කු ඉරුදින ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමර්ශනය කළ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවේ සියලු වාර්තා මෙවනතෙක් හෙළි කර තිබුණේ නැහැ. ඉන් කොටසක් පමණයි පාර්ලිමේන්තුවටද ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ. දෙදහස් විසි එක වසරේදී එහි සියලුම කොටස් රටට හෙළි කරන ලෙසට අවස්ථා ගණනාවකදී කොළඹ අගරදගුරු කාදිනල් මැල්කම් රංජි තිමිපාණන් ඇතුළු පාර්ශව රැසක් ඉල්ලා සිටියා. ඒ අනුව පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධෙන් සොහබැලීම සඳහා පත් කළ ජනාධිපති කොමිසමේ සම්පූර්ණ වාර්තාව අද කතෝලික රදගුරු සමුළුවට බහර දී තිබෙනවා. ජනාධිපතිවරයාගේ අනුමැතිය සහිතව අමාත්‍ය ටිරාන් අලස් එම වාර්තාවේ පිටපතක් කතෝලික රදගුරු සමුළුවේ සභාපති හැරල්ඩ් ඇන්තනි පෙරේරා පියතුමන් වෙත බහර දී ඇති බවයි වාර්තා වුණේ. ඒ කුරුණෑගල කතෝලික රදගුරු නිවසේදී මේ සම්බන්ධයෙන් ජාතික කතෝලික ජනසන්නිවේදන අධ්‍යක්ෂ ජූඩ් ක්‍රිසාන්ත පියතුමා මෙලෙස අදහස් පළ කළා. ඉතිරි වෙළුම්වල අන්තර්ගතය අඩංගු CD තැටි හයක් උන්වහන්සේ වෙත ටිරාන් අලස් මහත්මා බහර දුන් බව ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවා. කතෝලික পদවි 12කින් රදගුරුතුමන්ලා 15ක් නියෝජනය කරනවා. ඉතිරි වෙළුම්වල අන්තර්ගතයේ කිසිම දෙයක් සඟවන්නේ නැතිව ඒවා ඉවත් කරන්න නැතුව සම්පූර්ණ වාර්තාවල් අඩංගු CD තැටි තමයි අපට ලබා දෙන්නට ඇත්තේ කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මේ ප්‍රහාරය පිටිපස සැඟවුණු හස්තයක යම්කිසි හෝඩුවාවක් ඒ තුල තිබෙනවද කියලා අපි අධ්‍යයනය කරනවා. ජනාධිපතිතුමාගේ එතුමා පස්සෙම මේ පන්නවා කියලා. කතෝලික සභාවට අවශ්‍ය කරන්නේ නැහැ මේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයාව මරාගෙන කණ්ඩ. එතුමා එක්ක අපගේ පෞද්ගලික තරහාවක් කොහෙත්ම නැහැ. අපිට පැහැදිලිවම නිගමනයකට එන්නට පුළුවන් මේ බෝම්බ ප්‍රහාරයට එතුමා වග කියන්නට ඕනයි කියන දේ. එතුමා වගකීමෙන් ක්‍රියා කළා නම් මේ බෝම්බ ප්‍රහාරය මේ ආකාරයෙන් සිදු වෙන්නේ නැහැයි කියලා අපිට හොඳටම විශ්වාසයි. වොයිස් කට් දෙදී ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. සාධාරණේ ඉෂ්ට කරගන්නට නම් එතුමාට තියෙන හොඳම ක්‍රමවේදය තමයි උසාවියට ගිහිල්ලා තමන්ගේ නිවැරදි භාවය ඔප්පු කරන්නට එතුමාම නඩුවක් දාලා එහෙම නැත්නම් මේ සිදුවෙන නඩු කටයුතු වලට සහාය දීලා ඒ තුලින් තමාට සාධාරණත්වය ඉෂ්ට කරගන්නට එතුමා කටයුතු කරන්නට ඕන. අපිට පුංචි කොලේ කැපකිරීමක් ලබා දුන්නා. අපි ඉල්ලපු ඒ ඉතිරි වෙලුම් අපිට ලැබුණු බව සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඇත්තටම හැම වෙලෙම ඍණාත්මකව සිතන જાතියක් නෙමෙයි කතෝලික සභාව කියලා කියන්නේ. ඒ පියවරට අපි ස්තුතිවන්ත වන අතර අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා රජයෙන් කඩිනමින් මීට සහාය ලැබෙයි කියන මීට අමතරව පාර්ශව කිහිපයක් අද මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළා. පළවෙනි වෙළුමේ ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි තිබුණා, කරුණු තිබුණා, මේ ප්‍රහාරය පිළිබඳ දේශපාලන කුමන්ත්‍රණයක් තිබුණයි කියලා ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභා පළවෙනි වේළුමේ තිබුණා ප්‍රමාණවත් සාක්ෂියේ පිටිපස දේශපාලන කුමන්ත්‍රණයක් තියෙන බවට සහරායන්ගේ පිටිය පෝෂණය කිරීම ඒ සංවිධාන පිටිපස්සේ මේ ලංකාවේ දේශපාලන අධිකාරියේ පිහිට ඇතුව රැකවරණ ඇතුව හැදිච්ච සංවිධාන තමයි ඒ අයගේ ඒ අයව බලයට ගේන්න නාඩගම නැටුවේ කියන එක ඉතා පැහැදිලි. පාස්කු ප්‍රහාරයට යුක්තියට කරන්න නම් පොලිසිය ස්වාධීන වෙන්න ඕන මං කිව්ව එක පොලිස්පතිට අයින් වෙලා මාසායකට පුටුව දෙනවා මට මං ඕක කරලා පෙන්නන්න අනිවාර්යයෙන්ම සිරිසෙන්ට කියනවා ඡන්දෙකදී ඉල්ලෙකදී ඉල්ලන්න එපා මොන මගුල කියලාවත් ඡන්දයක් ඉල්ලන්න අපි අධිකරණයට ගිහිල්ලා කියනවා උඹ මේ ඡන්දයක් ඉල්ලන්න සුදුසු වගකීමක් ගන්න සුදුසු එකෙක් නෙමෙයි පොලිස්පතිවරයා පහුගිය ටිකේ ගිහිල්ලා අවුරුදු කතා කරන්න අර මහින්ද රාජපක්ෂගේ කකුල් දෙක ළඟ ලෙව කාගෙන වැටුණා මේ තමයි පාස්කු කොමිසන් සභා වාර්තා තුනේම කියනවා මේ රටේ ආරක්ෂක අංශ දේශපාලනීකරණය වෙලා තියෙනවා. මේ වාර්තාවල කියලා තියෙන දේවල් බල්ලා පොලිසිය, හමුදාව, බුද්ධි අංශ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේ සියල්ල නැවත ප්‍රතිසංවිධානය කරනවා. මතක තියාගන්න පොලිස්පතිවරයයි, මතක තියාගන්න නීතිපතිවරයයි, ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂට මොකද උනේ කියලා. මහා වීරයෙක් වගේ හිටපු එකේ පීචන් වෙලා අද වැටලා ඉන්නේ එතන. ඒ උනේ මේ පාස්කු බෝම්බ ප්‍රහාරයේ සිද්ධ වෙච්ච උනාට පස්සේ මේ මිනිස්සුන්ගේ සාපේ වැදිලා. බුද්ධ ධර්මයේ තියෙනවනේ ditta ධම්ම වේදිනේ කර්මය කියලා එකක්. අන්න ඒ වගේ ඒ සාපේ කොහෙන් කොහොම පළදෙයිද කියලා අපිට කියන්න බෑ. පාස්කු විමර්ශන වාර්තාව කතෝලික සභාවට පෙර ලබාදිය යුතු ඇත්තේ පාර්ලිමේන්තුවට බව හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාර සිරිසේන පවසනවා. පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් දිගින් දිගටම තමාට චෝදනා එල්ලවීම පිළිබඳවත් හිටපු ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී සඳහන් කළා. ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී. ත්‍රස්තවාදය වැලැක්වීමේ පනතක් රටකට අත්‍යවශ්‍යයි. හැබැයි ඒ ත්‍රස්තවාදය සඳහා පමණයි ඉම් බාහිර වෙනත් කරුණු සඳහා නොවේ. පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳව අවසන් නිගමනයන් කිසිම පරීක්ෂණයක තාම නැහැ. කාදිනල් උන්වහන්සේට ලොකු වමනාවක් තියෙනවා මේක ඉක්මනට ඉවරක් කරලා මාව හිරේ දාන්න හරි එල්ලුම්ගස් හැවන්න හරි මේක මේ නූල් බෝලයක් වගේ පැටලිච්ච එකක් මේක. මේක කතෝලික සභාවට පමණක් නෙමෙයි. මේ තොරතුරු පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න. මේ ජනාධිපතිතුමා මේ කතෝලික සභාවට පමණක් මේක ලබා දීම පමණක් සෑහීමටපත් වෙන්නේ නැහැ. කතෝලික සභාවට දෙන්න ඉස්සෙල්ල පාර්ලිමේන්තුවට දෙන්න. ශ්‍රී ලංකා විදේශපක්ෂය ඔබතුමාලාට විතරක් ඔව් ඉතින් මාව විතරනේ මරාගෙන කණ්ඩ හදන්නේ මේ මගේ මස් මාළු ඇට මේ ඇට මිදුළු ටික විතරයි කණ්ඩ හදන්නේ මේ මේ බෝම්බ ගහපුන් අරේ ඉන්නවා සාරාංගේ ගෝලයෝ ඉන්නවා මම අල්ලපු 160 ගාණක් ඉන්නවා සාරාංගේ නෝන කියලා කවුද බන්දා එක්කෙනෙක් නිදහස් කෙරුවා එයා දැන් කියනවා එයා නෙවෙයි කියලා මම සති තුනකින් සාරාංගේ මුළු ත්‍රස්තවාදී සංවිධානයම විනාශ කෙරුවා පෙර කරුමයක් මගේ පස්සේ ලෝනවා බෝම්බ ගහපු උන්ට විරුද්ධව නඩු පවරපල්ලකෝ හිරගේ ඇතුලේ ඉන්නවා උන් බෝම්බ ගැහුවේ ත්‍රස්තයෝ ත්‍රස්තයෝ හොඳට කාලා බීලා උන් ඉන්නවා හිරගෙදර නාලා සබන් ගාලා හොඳට මේ කොණ්ඩේ කපාගෙන මේ මේ අපිට තමා මේක දෙන්න හදන්න වැඩේ මේ මේක වෙන ලයින් එකක් මේක. එතුමාව ඉලක්ක කරගෙන මේ කරන ක්‍රියාදාම ගැන අපිට ලොකු කනගාටුවක් තියෙනවා. මඩ ගන්න නේ යදන්නේ මරන්න හදන්නේ. මේ ඔබතුමාලා මොකද කරන්නේ? මේ වයිති සාදාමයේ හිස්ටරි කියලා. ඔව් ඕවා ඉතින් ඉන්න කාලේ හරි මැරිච්ච කාලේ හරි ඕවා ඇත්ත නැත්te එළියට එයි. ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත සහ දෙමළ ජනතාවගේ ඉල්ලුම් ඉටු නොකිරීමට විරෝධය පළ කරමින් අද උතුරු නැගෙනහිර හර්තාල් ව්‍යාපාරයක් ක්‍රියාත්මක කෙරුණා. එම ප්‍රදේශවල අප වාර්තාකරුවන් පැවසුවේ මේ නිසා දෛනික කටයුතු මුළුමිනින්ම ඇනහිටි බවයි. වෙළඳසැල් සහ කාර්යාල වසා දමා තිබූ අතර ප්‍රවාහනයද අදාළ වී තිබුණා. කෙසේ වෙතත් ත්‍රිකුණාමලය නගරේ සාමාන්‍ය පරිදි ක්‍රියාත්මක වූ බවයි වාර්තා වන්නේ. ත්‍රස්ත විරෝධී පනත ඇතුළු දෙමළ ජනතාව මුහුණ දෙන තවත් ගැටලු කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් අද උතුරු සහ නැගෙනහිර පළාත් දෙක තුළ හර්තාල් ව්‍යාපාරයක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. දෙමළ ජාතික සන්ධානය ඇතුළු උතුරු නැගෙනහිර දේශපාලන පක්ෂ එක්ව මෙම හර්තාල් ව්‍යාපාරය ක්‍රියාත්මක කරනවා. හර්තාලය හේතුවෙන් උතුරු සහ නැගෙනහිර වෙළඳ සැල් වසාදමා ඇති ආකාරය මෙලෙස දක්නට ලැබුණා. නැගෙනහිර පෞද්ගලික බස් රථ අද දින දහවනය වන්නේ නැති බවයි වාර්තා වනේ. පාසල් සාමාන්‍ය පරිදි විවෘත කර ඇති බවත් ඇතැම් දමිල පාසල්වල දරුවන්ගේ පැමිණීමේ අඩුවක් ඇති බවයි අප වාර්තාකරුවන් පවසන්නේ. ත්‍රස්ත විරෝධී පනතට අමතරව උතුරේ ඉඩම් ගැටලුවත් මෙම හර්තාල් ව්‍යාපාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ තවත් අරමුණක් බව දමිල දේශපාලන පක්ෂ පවසනවා. අපේ අරමුණ තමයි උතුරු නැගෙනහිර දිස්ත්‍රික්ක 8ම ක්‍රිය කිරීම අඩපණ කිරීම තමයි අපේ ප්‍රධාන අරමුණ. අපේ මේ ආරම්භයක් පමණයි. මේ හර්තාල් ව්‍යාපාරය ඩවුන්ස් කිරීමට ප්‍රධානම හේතුව තමයි ATA Anti Terrorism Act නැත්නම් ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත. මෙතන ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත පාර්ලිමේන්තු ඉදිරිපත් කරේ නැතත් මේ රජයේ සම්පූර්ණයෙන්ම හකුලාගෙන නැහැ. මේ ප්‍රතිපස්ස පනත 26 ගේන්න පුළුවන් 27 ගේන්න පුළුවන් 28 ගේන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් එන වෙන පාර්ලිමේන්තු සතියෙදි ගේන්න පුළුවන් මොකද මේ අතර උතුරු නැගෙනහිර ක්‍රියාත්මක හර්තාල් ව්‍යාපාරය ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ ත්‍රිකුණාමල නගරය තුල ක්‍රියාත්මක වුණේ නැති බව අප වාර්තාකරු පවසනවා. රාජායතන, පෞද්ගලික ආයතන, වෙළඳසැල් සහ පෞද්ගලික සහ ලංගම බස් රථ දහවණය සියල්ල සාමාන්‍ය පරිදි ක්‍රියාත්මක වූ බවයි අප වාර්තාකරු ප්‍රකාශ කළේ. ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත වැනි භයානක පනත හරහා ජනාධිපතිවරයා ඒකාධිපති ගමනක් යාමට සැලසුම් කරන බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නැත්ති පවසනවා. ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ සියත ටර්නින් පොයින්ට් දේශපාලන වැඩසටහනට එක්වෙමනුයි. දැන්ගත්තත් ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත මොකක්ද කියන එක ගැන සංවාදී තියෙන්නේ දේශපාලන පක්ෂවලට තහනම් කරයිද මාධ්‍යවලට තහනම් කරයිද මාධ්‍යවලට කතා කරන්න බැරිවෙයිද කටාරන්න බැරිවෙයිද කියලන තියෙන්නේ මේක සම්මතුනාට පස්සේ මේක සම්මතුනෝම අපේ රටේ හාමුදුරුන්ට මෝදවෙන් අපේ ආගමික නායකන්ට පුළුවන් ඊද කතා කරන්න මේ පනත සම්මතුනාම් පස වෙන්න පුලන්දේ ම කියන්න මොකක් හරිදයක් ආණ්ඩුවට කරන්න එපා කියල කියන්නත් බෑ එකත් දැරදි. මොකක්හරදයක් කරන්න කියන්නත් බෑ එකත් ඇරදි. ආණ්ඩුවට ජාත්‍යන්තර මූල්ලම අරමුදල ඇතුර යාලගේ මිත්‍රයින්ට පෙන්න්න ඕන ඕගොල්ලො දීලා තියෙන ජෙන්ඩ එක අපි ක්‍රියාත්ම කරනකොට මහජන විරෝධයක් එනවනම්. දේශපාලන පක්ෂ විරෝධයක් කියනවනම් සමාජ විරෝධයක් කියනවනම් අපිට ඒක පාලනය කරන්න තරම් බලයක් තියනවා කියලා මේ පෙන්වන්නේ යන්නේ. ඒක එකක් එහෙම මාධ්‍ය විදිහට අපි මේ සම්බන්ධයෙන් කරුණු කාරණා හැම තැනකින්ම රජයේ පැත්ත වේවා විපක්ෂයෙන් වේවා අනාවරණය කරගන්න විද්වතුන් සම්බන්ධයෙන් එකතු කරගනිමින් අනාවරණය කිරීම සිදු කරනවා. හනායක හිමිවරුන් මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කිරීමක් සිදු කළා. පැහැදිලි ලෙස මේ බොහොම වටිනවා. නමුත් අපිට මේ අතේ ඇඟිලි ගන්නට වගේ ඉන්න කණ්ඩායම් කීපයක් තමයි මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වන්නේ. ඒගොල්ලෝ දැනටවත් බය වෙලක් දන්නේ නැහැ. රටේ මේ සම්බන්ධයෙන් මට තේරෙන්නේ මට හිතෙන එක තමයි දැනටවත් බය වෙලක් දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිදාස්ත පනත ගැන දැන් කතා කළත් පස්සේ පනත <laughs> සම්මතුනාට පස්සේ ආයි බැක් ෆයර් වෙයි කියලා බයත් තියෙද්දන්නේ නැහැ. ඇත්තම කියන්න ඕන තරහ වුණත් සමා වෙන්න උදේශාන් මේ මිනිස්සු හුඟක් අය මේ අපේ රටේ ඉන්න සිවිල් පොරවල් කියන අය ඉන්නනේ චරිත ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ කටාරින්නේ බත් කන්නයි වාසියටයි විතරයි මම තමා වෙන්න කිව්වට මම හොඳ බෞද්ධයෙක් ආගමික නායකින්ටත් අදාළයි ඒක කටාරින්නේ බත් කන්නයි වාසියටයි විතරයි මම ඉල්ලීමක් කරන බොහොම ගෞරවනීය ඉල්ලීමක් තමන්ගේ ළඟටම තුවක්කු වෙනකම් බලන් ඉන්න එපා තමන්ගේ ගෙදරටම එනකම් බලන් ඉන්න එපා. අර සාමාන්‍ය භාෂාවෙන් කියනවා නම් තමන්ටම කෙලවෙනකම් බලන් ඉන්න එපා. විශේෂයෙන් මේ අනපනත් නීති රීති හදන්නේ ආදරයට නෙමෙයි. රනිල් වික්‍රමසිංහ තනි වෙලා හුදකලා වෙලා ඉන්නේ, වියරු වැටලා ඉන්නේ ඒක නිසා ඔහු කල්පනා කරනවා ඔහුට තියෙන මෙවලම පාර්ලිමේන්තුව විතරයි. පාර්ලිමේන්තුව තුල ඔහුට බලේ තියෙන වෙලාවේ නීති හදා ගන්න ඕන. මොකද ඔහු වියරුවෙන් ඒකාධිපති ගමනක් යන ලකලෑස්ති වෙනවා නම් අදේ වියරුවට ඕන කරන පරිසරය සකස් කරගෙන මින් ඉන්නේ. ඒකේ එකක් තමයි ප්‍රතිතස්ථපනද ඔබතුමන්ලා කොතරම් අපි වචනකොත් සද්‍ය දැම්මත් පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජනයන් තුනයි තියෙන්නේ. දැන් මේක ගෙනාවොත් සමහර වෙලාවට ඒ බහුතරයත් එක්ක සම්මත වීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. මොකක්ද ජනතාවත් එක්ක එකතු වෙලා මීට කරන්න? අපිට පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ගයක් තියෙනවා අධිකරණයට යන්න. නමුත් ඒකේ උනත් සංශෝධනය වෙන හුඟක් දේවල් සංශෝධනය වෙන්නේ අධිකරණ ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලද නැද්ද කියන එක ගැන විතරයි. එතකොට මහ ජනතාවත් එක්ක තමයි මේක බේරගන්න වෙන්නේ. මේ සමස්ත දේශපාලන පරිවර්තනයක් ඇතුලේ විතරයි මං හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් හම්බෙන්නේ. මම අනාවැකියක් අද කියන්නම්. පාර්ලිමේන්තුවේ ඔලු ගෙඩි ගානෙන් ප්‍රතිතස්තපනද පරාජය කළොත් ජයග්‍රහණයක් ලැබෙන ජනතාවට හැබැයි ප්‍රතිතස්තපනද ක්‍රියාත්මක කළොත් ඒ ක්‍රියාත්මකයන් අත උස්සන හැම කෙනාම ඊළඟ මැතිවරණදී පරදිනවා එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවෙන් මෙරට සාගරයට සිදු වූ හානිය පිළිබඳව සිංගප්පූරු අධිකරණයක නඩුවක් ගොනු කළ බව අධිකරණ අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළා. සිංගප්පූරුවේ නඩු පවරන්නේ නීතිපතිවරයාට අපේ රටේ අධිකරණය පිළිබඳ විශ්වාසයක් නැති නිසාද යන්න පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මෙහිදී ප්‍රශ්න කළා. මේ අතර එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව සම්බන්ධයෙන් ආචාර්ය අජන්තා පෙරේරා අද මානව හිමිකම් කොමිසමට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවෙන් මෙරට සාගරයට සිදූ හානිය පිළිබඳව සිංගප්පූරු අධිකරණයක නඩුවක් ගොඩු කළ බව අධිකරණ අමාත්‍ය විජේදස් රාජපක්ෂ අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළා. ඒ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස යොමු කළ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලබා දෙමින් මේ අතර එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව පිළිබඳව පක්ෂ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් අද පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් පළ කළා. මේ සම්බන්ධව ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙම විෂය පිළිබඳව ප්‍රවීණත්වයක් ඇති පාක් හෙල්මෝ ලෝයස් කියන නීතිච්ඡ ආයතනයෙන් උපදෙස් ලබාගෙන තිබෙනවා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව. ඒ උපදෙස් වලට අනුකූලව සහ ස්වාධීනව ඒ පිළිබඳ කරුණු ගවේෂණය කිරීමෙන් අනතුරුව සිංගප්පූරු අධිකරණයේ නඩු පැවරීමේ කටයුතු Denston Roddick and Davidson LLP කියන ඒ ආයතනය මගින් සිදු කිරීමට නියමිතයි. මේ වෙන විට සියලු කටයුතු අපි සිදු කරමින් තිබෙනවා. එම නඩුව අද දිනේදී සිංගප්පූරු අධිකරණයේ පැවරීමට නියමිතයි. මේ නඩුකර පැවරීම සම්බන්ධව අප්‍රේල් හතරවෙනි දින අංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ රැස්වීමක් පැවතුණා. මේ නඩුවට ඉතා විශාල අගතියක් සිද්ධ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම අගතියක් වුණොත් එම මේ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව සහ මේ කැඳව පුදවි ඒකේ වගකීම බාරගත යුතුව තිබෙනවා. මේ චෝදනා කරන එකෙන් මම ඉල්ලුවා එහෙම දෙයක් වෙලා තියෙනවා මට තොරතුරු ලබා දෙන්න කියලා. මට සාක්ෂියක් ලැබුණේ නැහැ මට තොරතුරක් ලැබුණා. මම හිතන්නේ සාක්ෂිය ලැබුණා. ගරු චන්දිම වීරක්කොඩි මන්ත්‍රීතුමාට සාක්ෂියක් ලැබිලා තියෙනවා. එතුමා නංගන් කිව්වා. හැබැයි මට ලැබුණේ තොරතුරක් නිසා මට නංගම් මං හෙලිදරව් කරන්නේ නැතුව නෑ මම ඉවරනාට පස්සේ කියන්නේ ඉවරනාට පස්සේ කියන්නේ ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මේ පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් පවත්වනවා පොලිස්පතිතුමාගේ නියෝග මත මම අද එලිදරව් කරනවා මේ පාර්ලිමේන්තුවේදී මේක වගකීම මම බාරගන්නේ නෑ මේක තොරතුරක් ඒක නමක් විදිහට තියෙනවා Chamara Gunasekara NatWest short code 500000 account number 15479334 IBAN number එකක් තියෙනවා GB 53 NWBK පහයි බිඳු පහයි පහළවයි හතලි සතයි අනු දෙකයි ති සතර BIC NWBKGB 2L US dollars 250 million in this account කියලා තමයි මේ තොරතුර මට ලැබුණේ. ඒ පිළිබඳ පරීක්ෂණ කටයුතු දැන් සිද්ධ කරගෙන යනවා. නමක් සම්බන්ධව ඔබතුමත් කියන මටත් දැනගන්න ලැබිච්ච චාමර ගුණසේකර කියන්නේ කවුද? කවුරු වෙනුවෙන් මේක ලබා ගත්තද? මේ තියෙන සම්බන්ධය මොකද්ද? ඔබතුමා දුරකථනයෙන් කතා කරාලු හිටපු ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු හැම දෙනාගෙම ප්‍රකාශ සටහන් කරගෙන විමර්ශනයක් කරනවා වගේම මම ඉල්ලා හිටිනවා මේ සම්බන්ධව පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවක් දා. මේ සිද්ධිය ඇති වුණේ අපේ ලංකාවේ අධිකරණ බලසීමාව තුළ. ඉතින් මට අජේ ගහන්නේ අපේ අධිකරණය ගැන විශ්වාසයක් නැද්ද ඔබතුමාලට? මේ නඩුව අපේ අධිකරණයේ පවරන්න රජයට විශ්වාසයක් නැහැ අපේ අධිකරණය ගැන. දරු ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මෙතුමා ලංකාවේ අධිකරණයේ උච්චර අධිකරණය පිළිබඳව කරපු ප්‍රකාශය වැරදි. අපි දන්නවා නඩුවක් පවරනකොට ඒ නඩුව පවරන පැමිණිලි පැත්තට වැඩියෙන්ම වාසියක් ගන්න පුළුවන් පහසුකමක් දැනෙන අධිකරණය කලාපය මොකක්ද කියලා නීතිඥවරු තීන්දු කරන්නේ. බැල්මට පෙනෙන පරිදි අතන එක හොඳද මෙතන එක ලොකුද කියලා බලන්නේ නෑ. ඒකින මම බොහොම සද්භාවයෙන් තමයි රක්ෂණ ආයතනයත් ඒක නැවහිමියන් ආයතනයත් ගෙන්නලා ඒ ගැන ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන අදහස ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විදිහට බැලුවේ. නමුත් නීතිඥයන්ගෙන් ප්‍රශ්න ඇහුවෙවත් අධීක්ෂණ කමිටුවෙන් ප්‍රශ්න ඇහුවෙත් නැහැ. ඒ අය ඉන්න වෙලාවේ. රක්ෂණ සමාගම නිලධාරියොත් පිටත් කරලා යවලා තමයි අපේ කමිටුව ඊළඟට පටන් ගත්තේ. ඒක බැරදි විදිහට ඔබතුමා දැකලා කවුද ඔබතුමාට බලය දුන්නේ මේ පවරන්න යන නඩුවක? පවතින නඩුවල සහ පවරන්න යන නඩුවලට අදාළ විත්තිය නීතිච්චවරුයි පැමිණිල්ලට ඉන්න නීතිපති සාක්ෂිවලට දෙන්න එන්න විශේෂඥ මණ්ඩලයයි එකට ගෙනල්ලා තියලා සාකච්ඡා කරන්න කවුද ඔබතුමාට බලය දුන්නේ? කවුද බලය දුන්නේ කියන්නේ මොකෙන්ද බලය ලැබුණේ? ආර්ග සභාව කියන එක ඇති කරලා තියෙන ඔබතුමා දන්නවද? ඔබතුමාලා වගේ ඇමතුරු වෙලා මේකේ සුරංගනා කතා කියනක හොයලා බලන්න තිබ්බේ. ඇමතුමාට ඕන දේ කරන්න බෑ කියන එක. ඒව තමයි අපි හෙළදලව් කරන්නේ නැත්නම් ඔබතුමාට කියන ඕන දෙයක් මෙතන කියලා යන්න පුළුවන්. බවන්ත ලාංසමැත්තුමා. අජිත් මහන්නා පෙරුම කියන එකයි, කිරියල්ල කියන එකයි, විපක්ෂ නායකතුමා කියන එකයි, ලින්දලංග ගෑනු කියන එකයි, අරේ මේ කියන එකයි තීන්දුව කරන්න බෑ රජයකට. නීතිපතිතුමා උපදෙස් දීලා තියෙනවා මේ නඩුව දැමීමෙන් ඉතාමත් හොඳම සුදුසුම ස්ථානය මේ සිංගප්පුරු අධිකරණය කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ඊට වඩා මෙතන ඉන්න බකපඬිතයන්ට මෙතන ඉන්න මෝඩයන්ට කතා කරන්න බෑ. ලංස මන්ත්‍රීතුමාගෙන් එක ප්‍රශ්නයයි අහන්නේ. නීතිපතිතුමාට අපේ අධිකරණය ගැන විශ්වාසයක් නැද්ද? කිරියල් ඇමතුමා යන්නේ කොයිද මල්ලේපොල් මං ඉතාලම බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. මේ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් කියන එක මේක සංකීර්ණ ප්‍රශ්නයක්. කොහොමද මේ ඕස්ට්‍රේලියන් ලෝ ෆර්ම් එක තෝරගත්තේ? මේ තේරීම් කාරක සභාව ස්ථාපනය කරලා. මේ එක්ස්ප්‍රස් පර් කේදවාචකය මේ මහා විනාසය පිළිබඳව සත්‍යය හෙළිදරව් කරනවා පමණක් නෙවෙයි. අපේ රටට ලබාගත යුතු නියමිය වන්දිය අපි ලබාගන්නට කටයුතු කරන්න. කොහොමද ඉන්ටර්නැශනල් ඉන්ශෝරන්ස් කාරයෝ ලොකු වෙන්නේ අපේ රටට වැඩි. ඒගොල්ලෝ දන්නවා බංකොලොත් රටේ බිලීබා ගැනීම ලේසි. බංකොලොත් රටේ කරපු හොරකම වැඩි කරලා කරන්නට අවස්ථාව වැඩි. කනගාටුයි ඒකටත් අපේ රටේ යම් දේශද්‍රෝහි කොට්ටාසයක් හවුල් වෙලා මේ අතර එක්ස්ප්‍රස් පෙල් නෞකාව සම්බන්ධව ආචාර්ය අජන්තා පෙරේරා මානවහිමිකම් කොමිසමට පසුකේදා සිදු කළ පැමිණිල්ලකට අදාළව තවත් පැමිණිල්ලක් අද ඉදිරිපත් කළා. ඩොලර් මිලියන හතරක් ගෙවන්න ඕනේ පළවෙනි වතාවට නඩුව ගොනු කරන්න. හැබැයි ඒක ගොනු කරන් පස්සේ ඉතුරු වාර්ගික ගානට කවුද සල්ලි ගෙවන්නේ? ඒතකොට ඉදිරි අනාගතයේදී මේ යන වියදම් දරන්න කවුද ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන්නේ? දැන් කවදා හරි දවසක අපිට එළි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. නැව් සමාගම තමා අපිට නඩු දාන්නත් සල්ලි ගෙව්වේ කියලා. අපේ රටේ නීතිය ගැන විශ්වාසයක් නැති නීතිපතිතුමත් අපේ රටේ නීතිය ගැන කිසිම විශ්වාසයක් නැති අධිකරණ ඇමතිත් අද යනවා සිංගප්පූරුවට සන්තෝෂමක් ඇවිල්ලා තියෙනවා බ්‍රයිබ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මිලියන 250ක එංගලන්තේ බැංකුවකට දැන් අපිට පැහැදිලි වෙනවා රටටම පැහැදිලි වෙනවා කාටද මේ සන්තෝෂම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ එංගලන්තේ බැංකුවක කියලා මොකද ලහි ලහියේ ඔච්චර හයියෙන් දුවන්න සිංගප්පූරුවට ශක්තිය එන්නේ නැත්තේ ඒ සන්තෝෂම නිසාදෝ කියන ප්‍රශ්නය මම ඉදිරිපත් කරනවා ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රාසාංගික කලාව ජාත්‍යන්තරයට ගෙනයාමේ අරමුණින් නෙවමෝ ෆෙස්ටිවල් නමින් ප්‍රසංගයක් පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කර තිබෙනවා. හැම විටම ලංකා මේ වගේ ෂෝ ඕගනයිස් වෙනකොට හැමදාම කරේ ඉන්ටර්නැෂනල් ආටිස්ලා ලංකාවට ගෙනල්ලා ලංකාව ජාත්‍යන්තරයට පෙන්වන්න සහ පිටරටින් ඩොලර් ලංකාවට ගෙන්න කන්සෙප්ට් තමයි ලංකාවේ හැමදාම සිද්ධ වුණේ. ඉතින් කවදාකවත් ඒ හරහා ලංකාවට ඩොලර්ස් ආවේ නැහැ. ඉතින් මම මේකට යොදාගත්තේ අපේ ලංකාවේ ඉන්න අති දක්ෂ DJ ආටිස්ලා ලෝකේ ගිල්ලා රෑන්ක් නම්බර් 1 වෙච්ච දොම ආටිස්ලා අපේ ලංකාවේ ඉන්නවා. ඉතින් ඒ ආටිස්ලාව යොදාගෙන ලංකාවෙන් ජාත්‍යන්තරයට පෙන්වන්න පුළුවන් දෙයක් කරන්න මම හිතුවා. ඉතින් ඒකට මට මේ ඉන්න පිරිස ගොඩාක් උදව් කරා. මේක ලංකාව සිද්ධ වෙන අති දැවන්ත ඉලෙක්ට්‍රොනික් මිසික් පෙස්ටිවල් එකක් පිටරට තිබුණු ෂෝ ලංකාව පෙන්න්න අවස්ථාවක් උදාගරගත්තම හැමතිස්සම අපි පිටරට ගිල්ලා පිටමොරොල්ලෑන් හරි ඒවගේ දෙයක් බලනවට වඩා වෙන්න රටක ඉන්න මිනිස්සු අපිට ඇට්‍රක්් කරගන්න පුළුවන් අයට ක්‍රමවේදයක් හදන්න පුළුවන්න ලංකාව විදිට මහිතන මේ පලවෙනි ස්ටප් එක වෙයි කියලා අපි හැමෝම එකතු වෙලා ආරාධන කරනවා විසි නම්වෙනිද හවසායවෙත් ලෝටස්ටාව එකට එන්න ලෝක මල්ලන්න පුළුවන් ආටිස්ල මේ රටේ ඉන්නවා තව පිරිසක් බිහිවෙන එතකොට ඒ වගේ පිරිසකට මේ වගේ වේදිකාවක් හදලා ඩීජේස් ටික ආටිස්ලා ටික එකතු කරගෙන අපි ගමනක් යන් කියලා මේ වගේ පියවරක් ගත් එකට අපි බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපි හැමෝටම ආරාධනා කරනවා එන්න කියලා එම පෝතත් සමගින් සියත රාත්‍රය පුවත් විකාශයමින් නිමාවට පත්වනවා ඔබට සුභරාත්‍රයක්. දෙනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘති නැරඹීමට ඉහත බටන එක කලික් කර සියත TV සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව කලික් කරන්න.